Gaspar? Ah! <laughs> É, é o ganso! Vai lá, Davi, vai lá comentar aí. Não sei quem é. É, passarinho! aqui em Franca, em Buritizal, dia 9. Aí, ó, na, na chácara o Renato, o Ronaldo, todo mundo organizando aqui. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouco, espera um pouco. Aí, ó. Vai, ó, todo mundo. Olha o sorriso. Olha o passarinho. É a minha. Valeu! Valeu! Quem vai cantar o parabéns? Aí? Quem tá o aniversário? Todo mundo. Olha ah lá, o Pedro, professor de educação física, tá, tá, não posso estar tá, Aí, ó. Parabéns. Valeu. しょ、ええ